Bonjour toi. Ça faisait longtemps. Tu m'as manqué. Pas de problème, tu peux regarder mes lèvres. Je sens que je peux être vulnérable quand je suis près de toi. La vie est tellement dure parfois, et de me tant d'énergie. J'ai juste, envie de m'asseoir et de me reposer, et de me reposer avec toi. Regarde ce soleil. C'est si agréable de s'arrêter pour en profiter pleinement. On se sent si vivant. Vivant. c'est comme, toi. <laughs> J'adore te regarder. Je voudrais me rappeler chacun de tes traits. Magnifique. Magnifique. Magnifique. J'ai beaucoup, pensé à toi ces derniers temps. Je te, vois, faire, tant de choses à la fois. T'inquiéter sans, cesse des décisions que tu prends. T'en vouloir d'avoir mal agi. D'avoir dit ce qu'il ne fallait pas. T'es si dur avec toi-même. Alors, que, tu es quelqu'un de, merveilleux. Tu, tu la peine d'être aimé. Vraiment. Vraiment. Vraiment. Il faut juste que tu y crois. Il faut, juste, que, tu y crois. Bon. bon. Je sais, que, tu es occupé, que tu, vas, devoir, y aller. Ça m'a fait plaisir, de te voir. Je t'aime.